Há coisas sobre o De Rose que só serão conhecidas por quem estiver inscrito neste canal. Se você quiser conhecê-las, inscreva-se.